Yeah, ça reste gangsta. Gangster, 4.5 mm boss, le gangster. Son, you know once you start, there's no going back. I know. This means total commitment. Once you begin the path, there is no leaving the path. Are you sure you're ready for that? Surrender, t'enlèves ta brassière. m'en viens ready, fight les boots, ça date pas d'hier. Le rap c'est un moyen pour faire taire des charognes c'est ses spoirs. le cul à l'air, son raider t'es debout pour t'enlèves ta brassière C'est un pas des gangsters, on peut te faire la guerre. Ça c'est un air quand t'es beau, récolte ce qui est pas free. Ça vaut cher, c'est mon taux de récolter ce qui est mon free. Essaye pas de monnayer le gangster, si t'es pas capable, t'es mort de baguer mes fesses. Fesses dans le top pour t'en sortir, poignée à n'en plus finir le buzz, le mess with the best, I like it the rest. Une zone morte, notre prisonnier dead. Moi j'suis un vrai soldat, la liberté s'arrête où La mienne commence ça. La mafia du rap, cric crac, te braque, la cagoule, la matraque, le roux dans le bac. Mon son pénètre ton bloc, comme une queue pénètre une bloc. J'ai pas les mains propres, je du rap qui provoque à mettre la paye dans l'appareil. Ça se passe entre tes deux oreilles. Gonflé à bloc comme avant un match de boxe. Si ça te choque, c'est que j'ai du bon stock. Gonflé à bloc comme avant un match de rough and tough. Si ça te choque, c'est que j'ai du bon stock. 4.5 mm boss faut qu'il t'offre Au CO2 c'est rough and tough Veux-tu te guetter une pof mon voisin regarde pas mes affaires. Moi j'suis pauvre, pas de moyen de me péter des gros salaires. Ça a pas l'air à comprendre que ça se dit pas direct. Y'a des choses que je dis, que je suis pas direct. Ça pète pas tout le temps, mais je peux dire ça direct. Avant de parler de mixtape, faut que je fasse des petits je le fais pas tout le temps, je la veux pas la palette. Je dis que c'est en travaillant que ta gagne y paraît. J'ai gagné, pis c'est vrai. Ça ferait pas un pli sa poche, je suis pas, ça paraît. que je fais c'est refait de attitude Sans vécu, sans l'étoffe Ça reste un film d'amateur J'en doute plus je suis blaire